Afghanistan i Kabul. Min mor er mit hår, så ingen andre kan gøre det ligesom hende. Der er nogle ting, som jeg har svært ved at ligesom snakke om. À l'étranger maintenant, Kaboul et les attaques des Moudjahidines qui ont repris dès le départ des troupes soviétiques. Amin! Har du nogensinde fortalt din livshistorie før? Nej. Vi flygtede til Moskva. Der er rigtig meget kriminalitet, og der er politiet, kan man overhovedet ikke stole på. Og hvad, hvad er planen? Vi flygter med menneskesmugler. Jeg har vildt dårligt som medighed, at min bror han bliver tilbage. De der menneskesmuglere, de er bare nogle møgsvin. Amin? Kujosti. Har du fortalt Kasper nogle af de her historier overhovedet? Nej. У тебя нет семьи. mais, Kifas.